Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera Selamat datang Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia okay. Kita bertemu kembali di video kali ini Video kali ini ialah Pair Euro AUD M15 Saya nak lukis ataupun saya nak ulas something yang berlaku di sini Di mana Di sini you nampak price naik Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun Exactly This is a compression You tengok kat sini Demand zone kat sini dah kena cocok oleh This price so demand dah clear so demand zone kat sini pun dah clear and then sini price naik lagi demand zone kita dekat sini but dah kena cucuk dengan abang ni di sini kita ada demand zone lagi price naik ke atas turun ke bawah dan cucuk oleh abang ni and finally kita ada satu last demand zone di sini so all the way daripada bawah sampai atas ni demand zone semua dah clear which is uh, valid untuk setup CP compression style so bila price lalu nanti senang price nak terjun jangan slide saja sebab demand dah kat sini dah all dah clear dah clear maksudnya tidak ada lagi order-order yang tertinggal ataupun order-order buy limit ataupun buy limit yang tertinggal so kat mana kita nak masuk so masa kita nak start sell tu kita nak kurangkan risiko kita apa kita buat ialah kita look to the left look to the left tengok belakang apa ada tengok belakang-belakang kita analisa sedikit pasaran di sini kita ada resisten. saya tandakan dengan anak panah so kita ada resisten sini and then kita ada resisten lagi kita ada resisten lagi di sini and then dekat kawasan ni kita ada support ok kita ada support so tempat dah cantik RSR kita ada R R S oh whatever lah Ok maksudnya kita ada SSR Significant Support and Resistance SSR So And then dekat sini you perhatikan Apa you perhatikan adalah di sini kita ada Bearish Engulfing BE Bearish Engulfing Kita ada BE Tetapi you perhatikan di atas Bearish Engulfing tersebut Ada something yang lebih cantik Iaitu kita ada Double Maru Dekat sini Double Maru Maru Bozu Sell Maru Bozu Sell Markingkan dia punya open price second maru okey so kita ada bearish engulfing bearish engulfing ni biasanya dia akan jadi FTR atas ni adalah fail to return FTR sebab bearish engulfing kita ataupun FTR kita tidak di dites eh di, test dites dekat sini tidak berlaku SR flip berdekatan di sini maka biasanya kepala sini akan jadi FTR so FTR kita kita markingkan atas sikit sampai atas So di atas ni lah kita nak sell So dekat FTR ke bawah Bukan kawasan zone untuk sell Ini adalah larangan zone untuk sell Sebab kita kalau boleh kita nak entry atas FTR Dan atas FTR kita ada apa? Kita ada double maru Which is very very nice Double maru yang berada di kawasan support Support, resistor, resistor, resistor So double maru lah decision point Untuk price break ke bawah Okay dan lokasi tabung baru tu berada di atas FTR so oleh kerana sini ada CP price trigger di sini and then clear some and then kebetulan ada news news euro or something like that so maka senang sangat untuk price terjun sebatang terjun pandarela something like this tam tam tam tam 60 sampai 100 pip but minimum TP boleh dapatkan di sini yeah di sini pun dah cukup, cukup bagus untuk titi sebab you punya risk reward kecil risk reward you boleh stop loss 14 pip 15 pip but TP dalam 68 pip which is a good good return ok so harap you faham cara menggunakan ataupun cara menganalisa market sebab mostly bila bila ramai yang tanya saya macam mana nak tengok memang you kena buat analisa something like this kena tengok price action tengok cara price approach cara price datang macam mana price datang bentuk CP compression so bila price bentuk compression kita dah agak lah ini kalau price terjun senang tapi bila kita nak terjun tu bila nak terjun tu kita kena nak sell bila nak sell tu dekat mana kita nak sell tengok belakang ni kita ada FTR kita ada bearish engulfing tadi saya ada tanda sini kita ada SSR resistor resistance support support support support and resistance di sini So, itulah tempat-tempat yang cantik. You kena combinekan semua. Combinekan pengalaman apa yang you ada. Support versus resistance. And then, combinekan FTR. Combinekan dengan CP. Combine semua. InsyaAllah, you boleh baca. Okay. I think that's it video tentang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.